Muchas gracias por la invitación, Luis, INP, muchas gracias a todos ustedes, personas generosas y amables que están sentadas junto a mí, un amigo de hace muchos años que lucha por lo mismo que yo. Cuando nuestra vida se hace trizas ante la desgracia, en realidad lo que sucede es que se integra de una manera diferente. Y entonces lo que en un momento dado pudo parecernos un desastre, eso termina por resultar lo mejor que nos puede nos esforzamos, porque nos dedicamos, porque nos empeñamos, porque no nos damos por vencidos. Hace 20 años les dieron a mis hijos el tratamiento gracias al diagnóstico de ese hombre a quien quiero tanto, Luis Carvajal. No había ningún niño en México que se hubiera atendido esto. De allá para acá, hicimos a que a Paulina y a David les dieran como primeros lisosomales en México la atención que les correspondía. Fuimos, fui a ver al presidente y lo obligué a que cumpliera con su obligación constitucional. Ponerse de acuerdo es bien complicado. A veces nosotros que somos amigos no nos ponemos de acuerdo. A veces los legisladores no se ponen de acuerdo. A veces los académicos no se ponen de acuerdo. Pero estoy seguro de algo. La siguiente mayúscula y esencial es que todos vamos hacia lo mejor para los mexicanos. Ha sido difícil, extraordinariamente difícil, pero también extraordinariamente ilustrativo, enriquecedor. Si queremos, podemos. Mis hijos toman un medicamento desde hace casi 20 años que ha representado una educación para el erario público, los impuestos que ustedes pagan, de 10.2 millones de dólares solo para dos pacientes. Y eso tiene que ver con que alguien hizo su trabajo o que alguien lo obligamos a que hiciera su trabajo. En esto hay gente muy buena. Y hay unos cabrones. Con esos tenemos una batalla frontal todos los días. Me encanta. Me gusta darles en la madre para que hagan su trabajo. Porque si contamos con la gente que nos ayuda, con los amigos que nos impulsan, con la parte del grupo legislativo que se empeña en lo correcto, no veo por qué no podamos hacerlo. Hoy tenemos una paradoja extraordinaria, muchas, pero hay una que es muy dolorosa. Ale ya nos comentó acerca de los pocos hospitales que están acreditados. Jesús un poco nos señaló el via burocrático para llegar al tema y llegar hasta con los jefes.